hacer el último reconocimiento de esta categoría. Se trata de un premio Obrar de Plata e invitamos a Florencia Zaguer, jurado de premios Obrar por Fundación La Nación para hacer entrega. ¿Me por aquí, Florencia? Sí. Ahora sí, vemos el video, vamos al ganador. Adelante. la primera y única serie testimonial web en el mundo sobre igualdad de género. Pero no hay una discriminación más grande entre los varones y las mujeres, en la mitad de la población del mundo. Basada en entrevistas a mujeres y varones de diferentes edades, países y profesiones, Alabadas tiene como objetivo desafiar las creencias construidas en las sociedades patriarcales para provocar un cambio cultural hacia la igualdad de género. 70 entrevistas realizadas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Nueva York, Madrid y Beijing, que bajo el tema Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie, dan cuenta de los quiebres de paradigmas necesarios para construir una sociedad con paridad de género. Aunque digan lo que digan, tú dices, pues, no, esto no gusta, esto es el camino, estos son los principios que nos importan, y por decir, me quiere una mujer con los derechos plenos a ser igual que vos y hacer la misma mismo que vos. Con el pleno respaldo de la Qué bien que haya programas como Alabadas. El eje de nuestra comunicación es que cada uno de los entrevistados cuente qué es Alabadas. Eso nos permite poner en la voz de grandes personalidades nuestra marca y también nuestro manifiesto, expresa claramente cómo puede producirse el cambio cultural que buscamos un cambio de creencias profundas es la clave para generar una sociedad igualitaria. En tan solo un año de vida, Alabadas se ve en todo el mundo. Nuestro sitio web tiene un ingreso mensual promedio de 4.000 usuarios únicos, logrando un 30% de tráfico directo. Nuestros hitos, 693.000 reproducciones en las frases de las que todos hablan, que se compartió más de 800 veces, más de 100.000 reproducciones de manifiesto, más de 40.000 seguidores en redes sociales, más de mil mensajes recibidos de mujeres que nos cuentan cómo cambiaron la mirada. Alabada para mí es la posibilidad de contar con un, con un socio estratégico y realmente es un, vehículo y un acelerador cultural eh, que yo valoro muchísimo y al cual le deseo el mayor de los éxitos porque la labor que están realizando eh, realmente eh, puede tener un impacto enorme en nuestra sociedad. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. recibimos a los ganadores de Alabada por eh, su camino la mirada de